Bugun meni to'yim, lekin birinchi nikoh kechasida nima qilish kerakligini haligacha bilmayman. Sizchi? Ayol kishidan ham shu narsani so'raydimi? Uyatsiz. Ey, haligacha, haligi, haligi. <laughs> Haligi, haligi. An, nima? Qadrli birodarim, nikohning birinchi kechasida siz o'ylagan ishdan avval nafil namoz o'qiladi. Undan keyin esa kelinning peshonasiga siz, sizning peshonangizga kelin kaftini qo'yib, quyidagi duoni o'qish kerak. Hozir aytganim bilan baribir yodlab ololmaysiz. Yaxshisi skrinshot qilib oling. 1 2 3 Mana Bundan tashqari nikohning birinchi kechasida xayrli nikoh, solih soliha farzandlar so'rab ibodatda qoyim bo'lish kerak. Eng muhim ishni qilishdan avval esa Allohumma inni jannibna shaytona va jannibish shaytona ma rozaqtana deb duo qilish kerak. Endi bizga ruxsat. Bismillah. Chimildiqdan ay sizi bunaqa video bo'lsa ko'rasiz a ko'rasiz endi ushbu ma'lumotlarni nikoh qurmaganlarga yuborishni va izohlarda ularni belgilashni yodingizdan ko'tarmang to'ylar muborak bo'lsin